сәлеметсіз бе толқын тәте екінші сай, округ бойынша сайлау округі бойынша есіл ауданы мен сарыарқа ауданының жаңағы өкілі сәлім ағаның несі бойынша пікірін айтып жіберсін осы толқын тәте е бір екі ауыз сөз қазақша айтып жіберейін ә, сәлім өте жақсы білем, көптен білем. өте қазақтың бір тұтам азаматы деп есептеуге болады өте білгір адам жан жақты сауатты саясатты заңгер экономика жағынан да саясат жағынан да әлеуметтік жағынан да жан жақтан да өте қамтылған жоғары білімді жоғары деңгейдегі азамат мен бұсыны қазақстан республикасының парламентіне депутаттыққа өзін өзі ұсынып отыр ғой ол кез келген кісі ұсына алмайды өзінің аяз әліңді біл құмырсқа жолыңды біл деген сияқты өзінің жағдайын біліп өзінің білімін біліп өзінің көкірегінде көкірегінде жүрген жаңағы ойын сол жеткізіп қазақтың халқының қамын ойлайтын азаматтың бірі деп есептеймін көптің бірінің ішінде осы кісі бірінші азамат деп есептеймін жаңа тыңдап отырмын бағдарламасын өте маңызды өте тербеністі түрде айтты бәрі дұрыс бәрі айтқан бағдарламамен келісемін себебі неге десеңіз жаңағы біздің көкейтесті мәселелерді жаңағы біздің қазақстанда болып жатқан жағдайды адамдардың халықтардың жағдайын ойлап жаңағы іші ауырып көкірегіне көкірегі тесіліп солардың ойлап жанашып жүрген адамның бірі деп есептеймін депутаттыққа бәрі барғысы келеді біздер бұрынғы жаңағы парламент депутаттары мен көбін жақсы білем, қарайын ұйықтап отырады я иә болмаса деген өзімен өзі телефонмен айналысып отырады я иә болмаса бір депутаттар бар төрт жыл креслода отырғанда бір ауыз ау деген сөзін айта алмайды не деген ол ұят ұят зат ұят мен ана депутат үшін мен ұялып отырамын себебі оның көкірегінде ештеме жоқ тек сол креслоге барды сол мәнсапқорлықпенен сол креслоға отырғанда мәз болып отырған депутаттар біздерде көп депутат деген бұл сөз депутат деген абырой халықтың жалшысы деуге болады халықтың қолдаушысы деуге болады халықтың жанашыры деуге болады депутаттардың қолынан бәрі келеді олар заңды да қабылдайды халықтың жағдайын да ойлайды әлеуметтік жағдайын да ойлайды заңды да шеді бәрі сондықтан әрбір депутат белсенді болу керек иә ана үлкен ана жоғары жақтан сигнал келді иә соны істеді тек бас изеп олай болмайды депутат деген бұл халықтың сайлаған адамдары халық сеніп оларға не сондай мандат берді вот сондықтан жаңағы мен ол кісінің бағдарламасын тыңдап нетіп отырмын жан жақтан қамтылған но бірінші бұл кездесу сұхбаты болар әлде де ол кісі толықтыратын болар себебі ол кісінің сауаттылығы білгерлігі, асып түспесе кем түспейді любой қазақстанның азаматынан себебі ол жан жақты қамтылған маман бәрін біледі әсіресе депутаттар депутаттар бүтін заңды қабылдайтын депутаттар вот заң білмеген адам міне біздің қазақстанда міне мысалы мен де өзімнің құқығымды білмейтін боларым заңды білмейтін боларым вот сол білмегендіктен біздер надан болып отырмыз заң білсе өзінің құқығын білсе ешкім еш уақытта таяқ та жемейді жыламайды да ары қарай өсіп дами береді вот сондықтан ағайды сәлім да? қолдаймын шын жүрегімнен ешқандай не емес біз батыстың азаматтарымыз мен жерлесім деп те ол кісіні былай тартпаймын мен әуелден білем бұл, кісі деген президенттік сайлауға да түсті неге де түсті ол уақытта 30 жыл біздер басымызды тек изеп иә сенікі дұрыс деп бұрыс болса да дұрыс бұрыс болмаса да дұрыс болса да дұрыс деп келдік қой енді ондай заман кетті мына біздің президентіміз қасым тоқаев жаңа қазақстан деді ғой жаңа қазақстан құрамыз деді ғой вот соны құру керек жаңа қазақстанды құру үшін біздер жаңағы отыз жылдағы стереотиптің бәрін алып тастауымыз керек олар бізге қарсы жұмыс істеді біздерге қарсы жұмыс істеді әсіресе мына біздің қазақ не ұлтымызға қазақстанда вот сондықтан жаңа қазақстан болса жаңа қазақстанды құратын болсақ біздер бүтін стереотипті алып тастап жаңағы мына кісінің айтқан программасы бағдарламасы ол сол жаңа қазақстанның құруға дамытуға нағыз лайықты бағдарлама деп есептеймін қолдаймын бүтін халықты қазақстанның халқын бірақ та енді бүгісі осы астана қаласының округынан нетіп отыр ғой сонда есіл районы сарыарқа ауданынан бүтін азаматтарды азаматшаларды сол сайлауға жеткен кәмелетке жеткен адамдармен бәрі бір адамдай бір кісідей болып келіп осы кісіге дауыс беруге бәріңізді ел болып жұрт болып шақырамын және қолдаймын бұл өте